eunda berrogei inguru eh, eh, personak parte hartu, dute eh, proiektu honetan, barrezitatzen, eta eskerrak eman edizkiet horiei, musikariei, eta bat bat joani, eta kodori. Zer hori egabe, ba, proiektu hau, ba, zan aurrera Proiektu honek, pixkanaka txori txiki bat bezala ba, hasi da handitzen eta azkenen arrono bihurtu da eta eta azkenean ez eta ingeru bihurtuko da nero zeru horren infernoetan ba, egize pasatuko da handitu egin da eta orain urrengo pausua ba, jende aurrean emanaldi txukun eta dotore batzuk eskaintzea izango da lehenengoa eh, Eugenian, estrenaldi gisa eta gero gerokoak. Zuekin orain ba berri zehatzagoak eta ba Joseanek emango dizu. Kaixo bueno. Aurre ikusi genuen duela bila bete, bila horreztu genuenean eh, estrenaldi bat behar genuela. Eh? Shakespearek bi esparru eskatzen ditu iskabatu lartzeko bat papera eta bestea antzokia. Eh? Bat eta bestea biek behar ditu Shakespearek bere lana eta bere obra ulertzeko. Paperera ekarri genuen eta uste dugu oso modu elegante batean eta bigarrengo gure naia hoxe eh? antzokia ekartzea eta ez edo zin antzokira, Victoria Eugeniera gure nahi hori izan duzat eta hori lortu arte eh? ez dugu atxeden ikartu. Bilabeteko lana izan du dago prestatzen, baina eh, aurreko lan guztia ere, pentsatze dut, e, eh, e, eh, usten dala estrenatuko dugun zeru horren infernuak. Shakespearean sonetoak orokorrean eta horri joan emango genero bat bihurtu da mundu osoan mundu osoan, eta sonetoak oso modu diferentetan eh, ikusi eta irakurri eta entzun izan dira, eta, bueno, genero horren e, jarraitzaile bezala, hasieran liburuari musika erastea bogatu zitzaigun, eta hori hori egin genuen musika egin genuen e, bi diskoietako batean musika sartu genuen. Musika hori da zuzenean e, aurkeztuko deguna estrenaldi honetan. Baina igandekoa ez da mm, kontzertu musika bat bakarrik. Eh? Musika, hitza eta dantza izango ditugu eh, ikuskizun honetan. Zergatik eh, hitza eta dantza, pues, bueno, nik uste dut eh, Shakespearek eh, soneto hauek idatzi zituenean, eh, bueno, mm, sumatu daitekeela trama, trama dramatiko bat ere, eh? orden, orden badago orden bat eh, soneto horietan, eta gidoi bat baldin badago ere bai sumatu daiteke trama, trama dramatiko hori. Eta trama horri jarraitu, jarraitu, jarraitu diogu eta bueno, bizitza eman izan nahi diogu sonetu horiei musika, musika, ba, musikaz baliatuz bakarrik, baizik eta dantza, eta dantzan bidez sonetu horietan agertzen diren eh, personaiak ere aurkeztuko ditugu, eh? poeta bea, Shakespeare poeta, gaztea, dama iluna, eh, horra gertzen diran eh, e, eh, pertsona gehien bat, eh, plastiko kilo zaigu oso rekurso importantea dala ikuskizun honetan, eh, musika ez Taula gainean, emezortzi artista dituko dira, emezortzi horietatik bost kantari, eh, izenak badituzue, peti, olazparat, pierpol, bertzaitz, amaia asko eta estitxu pinatxo. Guztiak diskoan kantatu dute, eta diskoan ez eh, daudenetik eh, batzuk ez dira izango. Pako Ibanez, Eñaute Lorreta eta Mikel ezin, ez dira izango. Eh, bosten artean ingo dituzte diskoan dauden kantu guztiak. Musikariak denetara zortzi izango gara, taula gainean, hiru dantzari, tartean Montse Zabalza gurekin dagoena naparra, eta koreografiak e, guztiak landu dituena, eta errazitatzaile bat izan dugu dugu, eta ez edo zen Simun Futs aktorea. Simun Futs e, aktorea, Le eh, teatre duten e, aktorea, eta kasu askotan zuzendari moduan aritzen da Simun Futs, izango da errezitotu guztiak egiten liburuan bertan egia da anistasuna bilatu dugula, eh? Juan Cruzek esan duen bezala, egun da hoiek bala horiek kasik bakoitzak persona bat egin eh, kaso batzutan eh, badera personak bi eta hiru egin dutenak, orduan egin da anistasuna bilatu dugu, batetik ahotsetan, bestetik eh, kantarietan, musiken estiloetan. E, orduan, anistasun hori sumatuko da, emanaldi honetan. Emanaldi bat eh, definitu edo pixka bat eh, sortzen danean nean bueno, bilatzen da olako unidade bat edo eh, musikak demoguzian unidade hori hausten zaiatuko da, baina hori nahi eta egina dagoen zerbait gure aldetik pixka bat erakustea Shakespeare hainbat e, modu eta estetika desberdinetan ulertu al, aldela. Eh? hortik etorriko da, eh? dantzak eta errezitatuak beste aldetik unidadea saiatuko da, esan dudan bezala drama dramatiko hori mantentzen, baina musikak pixka batea utxingo du. Eh? eh? ikuskizuna bera, mm, laro gehi, laro minutuko ikuskizuna izango da, esan bezala ezortzi persona, eta joan eman diotitza pixka bat eh, bere ikuspegitik eh, azkenean e, eh, itzultzale apali, apalia zailearen <laughs> ikuspegitik. Egun non guztioi, eskerrik asko menuateatik. Bueno, nik esan behar dut, e, Shakespearean soletoen digurua eskuartean hartu nuen nian, lehenengo aldiz, ba, zenbait urte, E, sentitu nintzen noen, segura asko, liburu hau hartuta, jendea sentitu gogan modutsuan edo, hori egin eltzerakoen. Alegia, enbera ez dut lortzen. E, e, esan nahi dut, ez da erresa atzen denean, lehenengo kontaktu egiten denean, ez da bat ere erresa ulertzen zer da. Bueno, badakizu, badela, jende asko irakurri dula, eta hori mundu guztiak jartzen duela lirikaren gai horrean, ez da? baina pixka kosteiten da, hori, abisatu behar da, zinatik. Orduan, gerora konturatu naiz, eh, azkeneko goi urtetan egin detana, izan dala batetik nik eh, hor sartu eta sentitu ditudanak, pixkanaka, nola joan nahi zen jabetuz, hor zegoenaz, hori lehenengo fasean hori, eta gero bigarrenean hori lortu dudanean, gertatzen da moduan, ez da? e, gozamenezko gauzekin, ba hori partekatu nahi nuen. Eta orduan, hau da, horren historia hori da. Ez da, nik sonetoekin sonetuekin izanetan, e, amodiozko historia hori pixkat partekatu nahi izan du jendeakin, eta pauso guztiak izan dira urbiltzekoak. Publikatu dituen, aspaldi publikatu nituen, tonto-tontoan hasita, alde batekin, eta batez ez dugu, hau, eta eski, izkanak animatu nintzen, eta publikatu genituen erdia eh, gero, eta hautatuak, beren horretan, e, eh, inglesezkoa eta euskerazkoa, eta publikatu genituen, baina nik jarraitu inoen. Zera, soneko batek esaten duen bezala, azkenean hori gertatzen da, behintzat bezkero, gauza obsesiboa da, eh? sukar gaitz bat. eta horren ezin utzi eta jarraitu publikatu ondoren ere, falta zirenekin, eta Bueno, hortik aurrera ezin gelditurik, ez da bat aldiz, heldu diedan denei. Eta horrengo mugarria, horrengo eh, puntu oso importante izan zena, ez eh, ez dakit zenbagarren errepasoan, iruditu zitzaidan, egin bar nuela pixkatori ere laguntzeko, eh, hasten asten zanari laguntzeko, egin bar nituela iruzkin txobatzen. itza horre bat egin nuen, hasi baina ah, beste kontu batzei buruz, Baina ja, ziklo guztia zegoenean, egun da berro eta malau dira. Eta hori ziklo guztia e, itzulita neukalari, esatego, bueno, eminik hemen ikusten ditudan e, hori ez jarraik bide batzuk eta zera, lotura batzuk eta horiek xume-xume biztaratu. Eta hori egin duen hori erantzi nion, e, ingilesezko jatorrizkoa aparte beti ukidu forma hori zenen nire paperetan ere, liburuan agertu dena, eskubian agertzen da euskarazko sonetua, nire versioa, eskerrean jatorrizkoa, eta gero iluzkintxo bat bakoitzea, eh, laguntzeko, aria jarraitzen eta koska batzuk laguntzen. Eta bueno, hori nuenetik ikusi nuen nire ikuruan izan dituan irakurre zabal guztiek esan ziaten joño, uh, ikaragarri laguntzen du. Eh? Zailtasuna asko asko gizten da, asko zere erresago zehatzen da, eta hori, bueno, bat hemen dago, bankruz bera, eh? eta bueno, hori ikusi horrena, ba, berriz animatu nintzen, da berriz hasi nintzen, danak errepasatu da egiten, lehen dizte denak eraldatu, eta bueno, ja, urrego, urrengo pausoa hau da, nik hau ja agitatu nahi nuen, ze, ezin nuen hobetu, oza, pentsatzen nuen ja, jarraitzen bat eman nuen, eh, ondatu ingo nituela, hasiko nintzela, guelta gehiagin baten, eta ondatuko nituela. Eta hori argitaratu nahi nituen, eta hemen aitortu behar du, mohutu batean ja nahiko etxita nengoen, eta pentsatu nuen autoedizioan ateratzea. Osea, kainetik kentzea. Eh? Ez segitzeko, ja, horrekin, eta Eta portan nien bilela, ba, katedralaren kontua eta hori, konkurtze bazekien zertan zegoen, eta, bueno, planteatu zidan, hori ondo sartu politzakela, e, eh, hori, katedralaren, eh, Mikelagoa katedralaren, asmoen barruan eta bar, eta gero, josean egin ere beste negozio batzuk edo bagen den, eta bueno, la komentatu egin duen pixka bat, ez eto joño, ba, jo, nik izan, hau ikusi nahi nuke, ostia, musikatu hau alizia ikara da. Beste la oso garbi nukau, publikatzen bari manuen, publikatu behar nuela, hor esan da, antzerkia, oza, papera antzerkia, baina tartean dago, hau Eta hori garbi neukan, hasi gran pentsatzen gendun, batek errezitatzea dena, esagutu guztiak, horrek ere ikara berrezten baitu. Eh? Patenean nartuta, ba, hortxe dago, berbait, berpiztu egin du irakurreak. Irakurtzen balin bada, audioarekin, eh, beste berriz ere, asko zede gehiago biltzen da, eta asko ere errexago gertatzen da, lehenengo kontaktu gure. Orduan, dana hori izan da.